<laughs> 聊聊聊，对。 <laughs> 终于知道这个放在宋旧影片里面了。不知道。 <laughs> 你看他精致的鼻子。我觉得我指甲会爆掉。你看他的鼻子。笑一个。亲一下。哇！转啊，转那个方向。你说那个，你说那个，直接接那个钩。不要，不要吵。不要吵啊你！ 哎，你人在左边。看， <laughs> 豹哥，豹哥别在左边一点，哎，人在右边一点。你说我在右边一点。你的左边。啊，左边一点。豹哥在干嘛看？